これやばいおはようございますなんと来週だよね来週行われる富士山系クラシックの練習にマンデーマンデー練習に出るんだマンデーから出るのにキリちゃんが来てましたキリちゃんってでもねみんな「ん?」ってなるかもしれないキリちゃんは女子のトーナメントももうなんか 女子のトーナメントも何回もえ何歳なの16えまだ16歳なのじゃあ私出会った頃13だろ13小学生だあ中中学生だこんな感じでねバーンっで260ぐらい飛ばす女子です皆さん応援してあげてください 士 3K クラシックが行われる富士コースにやってきました、はい、富士コース初めてです初めてですはいで、まあ、昨日ね、うん、大島コース回って、うん、まあ、結構これアップだ、うん、アップだ、うんうん、アンジュレーションアンジュレーションといい、うん、またね違うらしいんですよ全然あそうだ隣にあるけど全然違ったまたゴルフ場の作りらしいんで、そんなことは 分かんないので、はい、リアちゃんまたご養生の方に聞きたいと思いますそうですねはい、おはようございます。おはようございます。お願いいたします。お願いします。はい、えー、韓国天候府になります。えー、名物ホールはですね、あのす、ー、べてと言っても過言ではございません。はい、特に有名なのが11番ホールですね、えー、東大の見えるロングホール。あと15番ホール、えー、左側が断崖絶壁のロングホールとなっております。はい、えー、プレイヤーのチャレンジ精神をかきたれ 立てるコースでございますので、うん、あのぜひチャレンジしてみてください。はい、お願いします。お願いします。はい、負けない。あと、はい、西分にね。はい、西分で暮らしては。はい。はい、4月21から23日。はい。はい、その前の今コース状況とかどういったコース状況はですねまだあの完全には仕上がってないんですけれども、はい、あの今これから指名がどんどん出てきまして、まだ茶色いところもあるんですけどこれからどんどん青くなってきます。 今はあのコースの中は桜が咲いておりまして、はい、見頃となっておりますので桜を見ながらプレーをしていただくという、ね、昨日もすごかったもんね、うん、桜ねはい、はいはい、ランチでおすすめのメニューとかってありますかはい、えーとですねあの女子プロが選んだ、えー、各コースの名物カレーというの中でランキング1位に選ばれました、えー、 ロブスターカレーです。ロブスターカレー。はい。 <laughs> はい。あのロブスターがまるまる一匹入ったカレーなんですけれども、えー、そちらがもうあの大変名物になっておりますので。すご、ね、一匹って。 <laughs> はい、フライで乗っかっております。はい、それはちょっとね、はい、食べないとね。はい、女子プロにもあの大変ごごごご好評をいただいております。はい。はい。といった感じの富士コースです。 楽しみですね。楽しみですね。じゃあまあ頑張って、天気今日はね天気もいいし、撮影もしやすいし、目標もあるし、頑張りましょう。はい。スコアじゃないよ。はい。はい。頑張ります。 <laughs> 楽しんでください。はい、ありがとうございます。じゅんちゃん。はい。ここはね、世界のね、百選に入ってる。 <laughs> あなたらしい。嘘か。なんか百選でなんかこう、本。 みたいな世私見でたことあるんだけど惑星ってすごいねの世界でしょ世界で世界でいっぱいあるじゃんそうだよね世界のゴルフ場の100個の紹介の中の67 7そんなコースに来ちゃった来ちゃった頑張ろうバンカーがね72個あってね入ると大変なんだって <laughs> 入れないよ入ると大変なんだってすごい入れるの期待してるっしょそう バンカーのやばさを紹介しますやってないからでも今日得意になって帰ろうかなそうだねどうせだったらねアリソンバンカー有名なアリソンバンカー昨日一回も入ってないからそうだよね一、回も入ってない今日はね、うん、ホールバイホールで勝負しますはいうんうん、ホールバイホールだ1 <laughs> ホール目、うん、誰が一番ホールを勝てるかで塩田さんは1ホールずつ勝負するってことそう マッチプレーってことマッチプレで誰が一番ホールをトレードできるかその方には川名リゾートのマーカーをプレゼントしましょうやった頑張ろう帰りに買いますはい、はい、いただきますいただきます 広いよ。やばいかも。なんかポコポコ言ったよ。朝から OB ですあそうそうこれカナダの土でノーベル賞のなんかのカナダの土の土俵作取場所ってこと 何を使うの微生物みたいなのええー、水ショットを削っておりますので気持ちいいクラブで

だこの海は何何だろうね何平洋何平洋やっぱこうあるね壁があめっちゃ浅いじゃんあ本当だこれは海行ったんじゃないこれはもうダメだねああったボールがあー出た、えー、ラッキーいやでもめっちゃ大きいすごい海だよでもすごいねすごい かゴルフしてるとこういうのがあるからいいよね左手前のバンカーだけには入れないようにはい左手前おおいや超えてるんじゃないあ超えました乗ったと思いますよありがとう

ナイスいいドローですよし低いけどドローだぜ出てるね右に乗って頭を残す怖くなってるから、はいこれやばいわあいや塩田さんでもこんなことがたまにありますじゃあ9番くださいやっぱ大人だねそこで落ち着いて。 冷静に、えー、でもそれでも出るかな確かに結構高いから、ね、うまナイスナイスリカバーですはいちょっと構えづらい落ち着いて100 乗ってよさげいいんじゃない